अरे का बदल है यारबा अरे एकरा चलते हम का का ना कोई नहीं यूपी बिहार में से बाकी का थाना में तैयार लोग हो गए ज्यादा तोर दिहले दिल लौरी तोर दिहले वादा अरे फिर से विवाद होगा ओ करे सिंह के बैंक में खोल ले राजा नित्य सकोरा तोड़ ले ले राजा नित्य सकोरा ले ले राजू वीरेंद्र कोरा तोड़ ले ले राजू बीरेंद्र कोरा तोड़ ले ले रवि रंजन सनाता जोड़ ले ले सहिया के लागिया रति पगल बड़ी आज छोटू लागिया रति पगल बड़ी बबीता रानी देखी घबराइल बरी बबीता रानी देखी घबराइल बरी आज छोटू लागिया रति पगल बरी आज छोटू लागिया नहीं अपन म्यूजिक चलो तो माल रोता माल रोता चलो सैया मरवा में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 लोरवा से धोता चलो चल चल सैया रुमरवा में माल रो अखिए के अपना से धोता अपन music digital recording studio Moniyari वाजा खेला खेलले बारू हमरा आरमान से आरमान आप सुन रहे हैं देव सुनील के आवाज डर लागे है सुन प्यार के नाम से प्यार के नाम हमरा के गलू भुलाई हो जग दूसरा से कोई सगाई हो <laughs> बोला ना हो बनू भूलाई हो जक दूसरा से कहनू सगाई हो खेल खेल ले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से खेल ले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से Bye. खबरो जान पर के सुना तहर हो तू ही छोड़ के चहल दिहल कोई के बेकार हो प्यार के ये सजा मिल गया तू ही बाती खबरो जान पर के सुना तहर हो तू ही छोड़ के चल दिहल कोई के बेकार हो मोर छुरा करू दिलवा हमर जहान से डर लागे सुन प्यार के नाम से लखन बारू हमरा महान से डर लागे सुन प्यार के नाम से खेल बारू हमरा आर महान से आर महान प्यार के आग में चौक के डलू जखम पे हमारा नंग हो ममिया में सजबलू जानू पंकज के खून हो जायो जा खुश पंकज प्यार के आग में झोंक के डलू जखम पे हमारा नंग हो मंगिया में तो जब लो जानू पंकज के कुन हो अब नफरत फैल सारा जहान से डर लगे है देव सुनी लके प्यार से खेला खेला ले बारू हमरा आर महान से डर लगे सुन प्यार के नाम से बनू भूलाई हो जग दूसरा से कहलू सगाई हो खेल खेल ले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से खेल खेल ले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से चल जाई सोझा हमरा टोलिया कोइले जनम जनम के को बहुन छोड़ अपना सनम के मीठी मीठी बोलिया कैसे ले जाई सोझा हमरा टोलिया केहू रोके नहीं बाला रे माला डाली कौन साला रे उठे दिलवा में तो दर रे हमसे देखलो ना जाला हंस रे गोली डाली कौन रे नहीं हो की माला रे माला डाली कौन रे रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक मेहरब न लिखल प्यार किस्मत मेहरब न लिखल दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी सकहा से सीखल दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी सकहा से सीखल बा सब लोग देखा ले हथवा में हाथ धक घूमत सब लोग देखा ले दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीख ले दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीख ले बा पछता रवि रंजन से जुदाई न कोई के भरोसा हम बनी पछता रवि रंजन से जुदाई न गीतकार के प्यारे खाली ऊ है चिखले रामू गायकार के प्यारे खाली ऊ है चिखले दिल तूरे के नया तरीका चौरी से सीखले दिल तूरे के नया तरीका चौरी से सीखले अपन music digital recording studio Moniyari वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बहारू सतैले तो हो हमरा के तर तो पहले हो जन बहारू सतैले तो हमरा के तर पहले जुदाई के सपना जब दुनिया में हमरा अपना कुछ से कहबू जब दुनिया से हटके देखो न फेरू कबहू पलट कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कपन में लिपट के बाटे मुलाकात फेरू होई नहीं बात प्यार के दरिया में बहबना जब दुनिया में हम रहब ना कुछ केहू से पर नौतन को बीस बसवा हाँ बुझा राइटर सोन कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब जन जोई बुत भूल अब मारी नहीं सूल रंजन जैसे ढबना जब दुनिया केहू से कहबना जब दुनिया केहू से कहबना जन बाहर तो हमरा के तर तो पहले जुदाई के सपना जब दुनिया digital recording studio, Moniari was